それでは神秘流星乱舞軍の皆さんですどうも皆さんこんにちは富山県は射水市からやってまいりました神秘流星乱舞軍でございます艶やかで艶やかな演舞を皆さんにご覧いただきたいと思います神秘流星乱舞軍たおやかに舞い空へ go.

天に渡り同じ空を眺めるめぐしい日々 ありがとうございました神秘流星乱舞